God. Para maubos na yung ano namin na ah, gasol. Kalingin ba? Gummy Bears, welcome back to my channel. It's Rue. And today, magluluto tayo ng simple recipe ng adobo. So, first time ko pong magluto. So, let's go. Gawin na natin. Guys, ito yung ingredients na kakailanganin natin. Chicken na chinap na, 1 cup vinegar, half cup soy sauce or toyo, garlic, 5 cloves of garlic na dinikdik tapos hiniwa, onion, 1 whole onion tsaka hiniwa, tsaka oil. Ayun. So, dahil kumpleto na ating mga ingredients, gawin na natin ang pagluluto. So yan, magluluto na tayo dahil poor tayo ng production. So, ano na to? Sariling sika production ito. Magluluto na tayo. So, una natin gagawin ay ipipilit muna natin. So, para maubos na yung ano natin. So, mo na ang ano, yung pan natin, lalagyan natin ng oil. Ayan. Papainitin natin yung oil. Ayan, kapag mainit na, lalagay natin yung onion. Ay, tumatalsik. stick. Okay, susunod natin yung, yung garlic. medyo brown-brown na siya. Itin natin na yung nana. Ah! Ayan. Haluin natin yan. Ito pag yung first time ko magluto ng adobo. At ano tayo dito? Sariling Sika Production. <laughs> yung isang kamay ko <laughs> hawak yung, yung phone ko ayan halo natin isusunod na natin yung toyo mix natin siya dahil ilagay na natin yung toyo so tatakpan natin siya at hindi ko alam kung saan so yan yeah. So, tatakpan natin siya. So, for 3 minutes, babalikan natin yan. A few moments later. Ayan, 3 minutes na. So, susunod natin yung halagay is yung suka. Ihalo natin siya. Mix, mixing i-leave muna natin siya uncovered. Tsaka pakuloy natin. kumukulo na po siya. So, ayan po. Kapag na kumukulo na po siya, ihahalo natin siya ulit. Wala, flip ko lang siya naman. After niyan, tatakpan naman natin siya for 30 minutes. Ayan one eternity later. And ayan po, after 30 minutes, pwede na po ang ating adobo. Oh my god. Mm, bango-bango. so <laughs> yan na po yung adobo natin. So papatay na natin. Chok. Ang syrup na niya yung adobo. So ready to serve po siya. So isasali na natin siya sa ating bowl. So na natin. Ito na po yung adobo natin. Ayan. Magkakakain ako. Ayan na po ang ating adobo. So that's it for today, Gummy Bears. So if you like this video, please give this a thumbs up. And kung meron pa kayong suggestion na pwede natin i-try for the first time na lulutuin o ano. Basta yung kaya lang po natin, no? So ayan po. If you have any suggestion or comments, just comment down. Thank you for watching. I hope to see you again guys in my next video. Bye-bye!